僕とどっちが魅力的でしょうんもう一人の男の子ああいたねああいたいたああいたいた僕とどっちがいいですか ニキビ見っけ松岡財閥の跡取り息子としては経営の勉強とかもうやってんでしょうん家庭教師が来てるよ週34回かなうんバイオリンはもうやめたのいややってるよ月1英才教育のお坊ちゃまだもんね だけど自分で将来を選択することはできない決められたレールの上は歩くんだよな決められたレールの上は茨の道松岡大罰のトップともなればそこから落っこちないように歩き続けるのって並大抵じゃないどうしたの脅すね虫の居所が悪いのかなショック 筧と成美のあの幸せそうな姿がううんあんな風にされるとかえって呆れちゃうよあんな素直に子犬みたいに笑ったり走ったり泣いたりあの子全身で人のこと好きって言ってるやんか私結構そういうの弱いんよなんかこうじんときちゃうんだよね 成果にはさ成果の良さがあるよ私ね妹がいるんようん小さい頃母親が買い物行ったらね必ず私と妹にお土産買ってきてくれたんよ大したもんやないよおもちゃ付きのキャラメルやったりそんなもんやねんけどでも 私すっごく嬉しかったそんなもんだよなだけどねある時母親が父親に話してんの私聞いてしまってんしおりはあ妹やねんけどしおりは何買ってあげてもほんま大喜びすんのに お姉ちゃんはその点なも喜ばへんてほんまにあの子はつまらん子やってね俺はわかるよ成果が喜んでんのや悲しんでんのがわかるよ 悪いけど私帰るわえ <laughs> どうもごちそうさまあねまだありますよいろんなのはみ出してるよん <laughs> これ 木ほら今月分だありがとうな明日からまた頼むぞおどうしたんだよこれでやっと学費が全部払えんだよじゃあもんでか いや明日仕事早いしそうだじゃああんまり遠く行くなよななんだよ保つは昔から勉強もできたし俺たちの誇りっていうか勲章だったけどさ何言ってんだよあんまり背伸びして疲れんなよそんな無理して学費稼いで大学行くことあんのかごめん余計なこと言っちまったな 真来。 ャッさん、ちはさん、電動こけしとか快感クリームっつうのはないのよね。あ、部屋にイボイボのスキンがあるからさ、それで我慢してよ。たもっちゃ俺のバイトで持ってたんだろうんどこにあんだよないえ使った何に <laughs> それがさ店出したいっつうのよでね手付けがいるからって出してやったあれ後期の学費だったんだぞ大学なんか行くなって言っただろ